asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen euh, télévision Louga TV euh, dal leen ak jàmm 20h30 daal di jot ñu fas yéene ànd ak yéen euh, ci xibaar yi. li gëna fess ci bop xibaar yi kër gi di CFAM xeyon nak doon amal ap tagata ci ndaw ñi nga xamne ne ña nga fa doon jàngé ap examen de sortie lañu ko daal di ki nga xamne moy formatrice bi dina ci yëkëti ay kàddu ci biir xibaar yi ñi nga xamne ñoy wa poste nak ñoom doon dañ xey di sagal seen ay client ci lolu nak seen directrice bi jël ay neexal daal di koy jaglél yenn ci ay client yi nga xamne ñoo ci gëna rañéku Euh, ñi nga xamne nak moy mooy euh, waajtaayu tabaski gi marché bi ak nami doxé dinañ ci and ak reportage ak majaw jaw ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram lay doon ni suuti dinañ dukk ak Agi ci ak yaatal Euh, comme ni ñi leen ko waxé won ci euh, ndortelu xibaar yi dañu ya euh, doré ak li nga xamné nak moy wa CFAM ñom nak xeyol leen nañ di am li nga xamné nak modi app examen de sortie di tagat ndaw ñi nga xamné ño doon jangé fofu ci bërëb bobu ki nga xamné nak moy sen directrice di madame gey di formatrice bi mom nak daal di nay yëkëti ay cadeau di léral li nga xamné nak mo nekkon bobilé examen moom madame gey la daal di téwlu ay coiffure moderne mooy banane yeeg yooyu dañuy def cérémonie comme ñi soloon ngénte euh, mariage et tout dañ koy def aussi waaw mariage yi ñii moom dañ nekk ci seen examen de sortie donc examen moom ku ne examen li nga jàng ci 3 ans yëpp moom nga war tari donc lépp li ñuy jàng ci école bi rek dañ koy def ci période examen bi mën na 3 jours ba 4 jours yoo xamante ne ay réalisation rek la ñuy def li ñuy def défrisage aussi mooy à froid tax xam ngeen ne coiffure dafa am base te karaw gu lisse dafa am solo ci euh, ci lépp boo waree tresse karaw gi dafa war a liis booy chignon karaw gi dafa war a liis booy pose aussi cause greffage tamit karaw gi dafa war a liis donc loolu mooy base bi léegi nañu doog a ñëw ci yeneen service yi formation bi trois ans la trois ans moom mooy approche bi nga xamante ne nii bu bees bi nga xamante ne moom la ñuy jàng léegi moom mooy APC approche par les compétences donc ku ci génn rek da nga wara compétent da nga wara a rek euh, formel nga liggéey buñ la tijjalee nga liggéey wala nga tijji sa bop nga liggéey wa insertion mom dañ ci dox dañ ci dox duñu xaar sax ba ñu génn ñu ciy nekk dañ ci nekk même moment yi nga xamantene dañuy def sen formation dañ leen di yobbu ci salon yi di dem def stage ñëwaat dañu am aussi salon de transit salon de transit boko déggé moy salon bo xam dafa nekk fi ci école bi Euh, ñoom pendant les vacances wala fête yeneen fête feetu Noël wala Pâques dañ koy ubbi ñom ñu ñu ci liggéey wala ci biir année bi ñu am jour yo xamantene ne seen jour de repos comme lay dimanche wala euh, parfois ñu jàng tay suba duñ jàng donc ñuy travailler par groupe di bolé salon bi ak euh, cours yi ci biir école man mii ma leen di jàngal. ña nekk ca diwaanu poste di sargal yéen ci seen ay client di uh, uh, anda seen ànd ak ña nga xam ne ñooy bërëbu liggéeyukaay bi di uh, poste directrice bërëb bile di Fatou Loum moom daal di nay iya indi ay leeral ci mbir moom bile moom la ñuy di ci micro xadim def remise client yi nga gagné nañu ci promotion tabaski doon depuis le premier juillet bi ñu nekk waa effectivement loolu la produit bénéficiaires yi bari nañu am nañ gaña yu bari yoo xam ne am na gagné nañu ay euh, coupon de bassin am na ñoo xam ne gagné nañu ay xar loolu euh, te loolu sax tirage bu méttee métti la woon looyu ñi nga clients yi nga xam ne fourchette bi ñu jëloon ëppoon na fi mais bi ñu ñoo ñu ñoo génn moo moo tax nga xam ne euh, pandant période tabaski bi fréquentation bureau de poste bi am na solo ñu siy jaajëfal clients yi bu baax a baax. waa ñu ngi woo waa Louga yëpp. di leen xamal ne lépp li nga xam ne soxla nañ ko bu ñu ñëwee ci bureau de poste dana ko am mu demee ci wàllu courrier wala mu demee ci wàllu transfert d' argent wala ci wàllu ubbi compte ñi nga xam ne ay enseignant lañu ay euh, ay fonctionnaire lañu bëgg a domicilier seen salaire am nañ ay compte yoo xam ne mën nañ mën na mën nañ domicilier seen salaire fii mën nañ leen ko ubbil ñi nga ñi nga xam ne dañuy yónnee wala jot xaalis mën nañ ñëw poste bépp courrier wala transfert d' argent boo gis ci Sénégal bo duggee ci bureau de poste amna fa bo ñëwee di nga fa fekk ay agents yu dynamique yu disponible ñoo xamné dinañ taxaw ci sa soxla ba nga am ko ni nga ko bëggé ñu ngi ñaax waa Louga ñëpp ñu ñëw am nañ service de transport de bagage bo xamné bu bees la bu tuddu jotna ci euh, bu ama am solo la bo xamné transport de bagage tout genre matériel électronique électroménager y a même y a même possibilité de location de véhicules pour ceux qui sont en déménagement ak yëpp y a beaucoup de services yo xamné dal amna ci bureau de poste yu répondre ak bëgg bëgg askan wi ak yëpp yépp ñuy invité wa lu ñu ñew euh, bénéficier ci lolu lañuy dessandi ba tey euh, ñu wa poste kenn ko xamné ni nak ci client yam mom daldi nay gagné am xar la gagné nak mom muy daldi woné cadeau yi euh, mbektem ak contentement jëmele ko ci bëreub bob di poste xana deg rek di ñaan ñaanal poste ñu jëm kanam kanam ñi fi nek ni liggéey yalla barké rek ñi andal ñep ah di di la xaalis rek taseeg moom ah di leen gërëm di leen sant rek di leen ñaanal seen ñi fi nekk ñëpp seen liggéey jëm gën a kanam a kanam yàlla def leen. dañuy daal di eh, wax eh, leneen nak eh, lu ñeel wàllum éclairage fii ci ko Louga ñi nga nak ne nag ñoo daal di ngànk mairie bi ñoom nag tey yi ñoo daal di dem fofa ca marché bu Louga ngir daal fay amal nak li nga xam ne moom la ñuy nak ay lampadaire ngir nag sécurité foofa ca marché bu Louga Birahim Tall mi chargé wu wàllum leeral ci biir dëkk bi te nekk foofa ci conseil municipal bu Louga moom nag moo daal di yëkkati ay kàddu daal di ci indi ay leeral ci micro ma jëw jëw opération la boo xam ne chaque anne dañ koy def la mairie dafay jël euh, ci budget mairie bi de de l' argent boo xam ne daf koy def ci lu jëm ci ay barrières pour ñu tëj pour oto yu mag yi ak voitures yi ak jakarta yi bañ a jaxasoog nit ñi euh, dinañ aussi jël ay mesures pour bàyyi nit ñi fi nga xam dañ ko daan tere ñu may leen ci pegg bi pour événement bi ñu jaay fi mais dañ koy organiser aussi Euh, ba mu am éclairage public éclairage public c'est mooy lanterne yi amoon lampe yoo xam dafa brûler wala ni muy renforcer projecteurs pour mu donner l'air pour que la sécurité soit vraiment ak éclairage parce que l'éclairage il faut que l'insécurité soit plus y a des éléments les policiers yu retraité lañ agence de sécurité avec les éléments de la mairie les superviseurs nous ñuy sur la libre circulation des personnes et de leurs biens en même temps que la police aussi euh, approché nañ ko dañuy def mission régalienne di def ay contrôle ak ay patrouille parce que bu événement amé ñeppay jóg ñi ñi jubul lolu nak mom bi dañu fekk nous délégué bi que laaj ko mu won ñu fiñ ko soxla ak fi nga xam fofu a bu lanterne ba nga monter ak projecteurs yi jël na nacelle bi mairie moko mom ña taxaw marché central bi marché jëm bu dem daan dem si daral yi nga xam moom la ñuy jaayee daral bi nekk marbat ak bi nekk si biir gaar bi ak bi nekk si kii ak centre ville bi aussi daañu fexe daal le maximum de renforcement de projecteur ak ay lampes yu change yu ñu war a changé pour que mu leer sécurité bi aussi daañu teg barrière di fermer ay heure di ubbi pour oto yi ak nit ñi bañ a jaxasoo ak voiture loolu moom moo ñu ñu ci sant nag la le maire Moustapha Diop parce que budget bi le budget dafa maigre budget bi boo xoolee du àttan lépp mais toujours à chaque fois ñu sollicité ko rek dafay génne dafay génne ci propre poosam daal ñuy renforcer bañ cee xaar dala pour que nit ñi mën a li maire bi war a def mu mën def loolu aussi war nañ ko ci sant parce que su ko neexoon mu ni li budget bi sóoraale rek nañ yam fofu wala bu ñu waxee mu ni loolu prévision yi fofu la yam yam fa mais yalla xam na ni ci poste bopam da koy génne di renforcer plus li nga xam ni dañ ko prévoir ci budget bi nga xam ni l'argent di contribuable la kon loolu lu jar a saluer la aussi euh, ñuy ñaan rek nit ñi rek. ñu ñuy ñuy ànd ak tuuti discipline kun tere fenn ni la fii baaxul nga nangu kun wax ni waroo dugal sa oto fii nga nangu ko parce que yàggul ñaari fan la ñun décidé nañ pour jàppale nit ñi ñu jaay décidé nañ pour yombal nit ñi parce que dëkk bi dafa metti hein donc euh, xam nañ ni dara yombul lépp cher njaay mi cher na xaalis nekkul ci poos yi moo tax maire bi jël effort yooyu ñu comprendre ko noonu rek ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ci loolu la ñuy euh, desandi ba tey moom Yaya Seye di euh, délégué bu marché bu euh, Louga moom nag daa dinay yëkkate ay kàddu ginnaaw nag ba waa mairie defee éclairage public foofa ca marché ba daa di rafetlu liggéey bi nu mel tey wax ne nag loolu lii lu waa marché ba soxla woon la moom Yaya Seye la ñuy daal di ay kàddoom. bi xam dañ fi defoon ay lampe mais lampe yi dafa am yu brûlé quoi léegi ñu def appel au à la mairie le responsable est moom moo yore. Euh, aller au marché mooy Birahim Tall indi na yi pour ñu monter waat projecteurs yëpp pour marché bi gën a leeraat defoon nañ fa installation nag au niveau ci biir Fëgëjaay bi foofu yëpp leer na ci jàkka ja leer na mais alentour bi moom moo desoon mooy éclairage public bi tey moom lañ ñëwoon di renforcer waat defoon nañ fi nag mais dafa am yu làkk mais tey dañoo ñëw encore di defaraat yi làkkoon encore en même temps ñu ñëw renforcer waat installé bari na parce que danañ fi def fi ñaar danañ def fee benn defaat fële beneen muy 4 def fi benn muy 5 def fi benn muy 6 ak ci biir fi ñu defaraat quoi dañu réhabilité waat yëpp foofu yëpp am lamp même ci biir jën yi lamp même ci biir jën yi lamp quoi yooyu yëpp am lamp waaw pour marché bi gën a quoi Eh, ginaaw eh, loolu nak eh, dañuy wax na ci leneen ku wax tabaski nak daal wax li nga xamne mo aju ca marché ba jënd ak jaay ñi nga xamne nak ño nekk ca marché ba di jaay lu ni melni ay soble ak pombiteer ta askan wi diko soxla wol ci tabaski gi ñoma jaay kat yoyu la lañu daal di won ñu yëkëti seeni cadeau kàddu xamle njaay ma nami mi ak ñoom ak client yi nak lay doxé ñen ci ñoma la ñuy yow ci micro ma jaw jaw njaay mi ñu ngi sant ñi ngi sant bu baax ben instant mom neexagul quoi comme client yi ñi ñew mais guñ peut-être fi ak ngon soir suba inshallah rabbi dinañu ñew inshallah quoi mais actuellement ni mom tout touti quoi mais ñewaguñu à 100% Sole bi ñu ngi koy 200 diko jaay 225 maximum 250 pomme de terre moom seerul quoi mi ngi ci 9000 waaw euh, kilo 400 lañ koy détaillé quoi mil waaw saako bi. ah tuuti tuuti rek xam nga njaay léegi moom secret bi dafa toj benn instant mën jaay perte te perte bi sax moom moo ci doole parce que pomme de bi assuré wul gis nga ko nii assuré wul benn instant mën nga stocké mu nëpp benn instant yàlla mën na dogal tamit nga gagné quoi mais gagné bi du doon lu bari bari parce que bénéfice bi léegi bariwul. non non ñun moom kenn jàppale ñu suñu doolee bopp. waaw suñu doolee bopp daal la ñuy demee quoi mais amuñu benn soutien quoi vraiment bu fekkee am nañ ko suñu mbokk lañ ko am mais pas état état moom mooy loolu quoi au contraire ñun ñoo koy jàppale sans départ rek parce que mën nga toog fii am ku jóge Dakar andi bagage bi neex la nga jënd mën nga toog tamit am ku wàcce fii si dëkk bi jaay la nga jënd sans départ daal si prix bi ku gën a yombale nga jënd sinon bu fekkee ne beneen bagage dafa jóge feneen te gën rafet bi am fii tamit da ngay obligé nga dem jënd bagage boobu quoi bàyyi bi nekk fii nii waaw intérêt bi daal la ñuy xool Cheikh Bara ci loolu la ñuy desandi ku wax tebaski wax wàllum sañseek lu ca jëm tailleur yi ak ñenn ci ñi nga xam ne nag dem ni di pose ongle ak yeneen xale yi yi fa koy defee yenn ci ñoo xam ni nag ñooy amal boobile liggéey di pose ongle ak tatouage ak ya ca aju ñoom it daal di nañuy yëkkati seen kàddu daal di wax li nga xam ne nag seen ab liggéey noonu lay demee ne ci jamono tabaski ji jaw ni lay demee da nga ñëw placé wu rek tok tok xaar yàlla lo lo lo am rek jël yob am nga ligay mom yomul yomb na wa da ngay ñëw wut sa place bi xam nga bay lepp lo def ñëw tok tok xaar lo am rek yàlla baax na daal xam nga ak événement bi ni moo tax ñu ñëw ci marché bi mais am nañ place nak fixe prix mom eh, day des variés quoi sans dépend rek si li nga bëgg bu dee si pose yi bu dee si xef yi bu dee si ongle yi bu dee si tatouage yëpp prix des variés rek sans dépend si li nga bëgg. man yëpp laay def moom may defar pose tatouage make-up ongle tatouage à euh, moom complet daal maanaam même damay coiffure tamit damay wat. mais ins bi ma xam nga lieu bi doo fi mën a watee sans place laa fa bàyyi ñi ñi ngi wat mais pas man quoi ins bi man lii rek laay jóob ne événement bu jekk see moom lii rek laay jóob ndax mooy liggéey bi gën gaaw quoi client yi ñi ngi ñëw nànk-nànk rek nii nii moom période bi nànk-nànk lay ñëw mais fii ak ngoon gi ak dernier jour ba si la gars yi di gën a ñëwee liggéey bi moom li ma la wax rek moom yomb na yombul xam nga ndax da ngay ñëw toog nit ñi bari nan parfois da ngay gis ku taxaw fële taxaw di la xool di xool ba xam mën nga wala munoo xam nga bu sul nga am nit ni du ñëw te bari na ñoo xam tamit événement bi événement lañu ñuy ni rek ñëw du seen liggéey événement événement lañu ñuy ñëw lal seen kii rek ñëw toog xam nga loolu rek moo xaw a yàq mbir mi mais yàlla baax na daal nit moom liggéey rek mooy fay xam nga li nga li ngay def moom boo ko prouvé rek moom incha allah dana papa Fall mais puisque tatou lañ koy wax ku wax eh, tabaski nak daal di wax li nga xamne mo aju ci mbirum eh, xar ba taxna tay nak eh, ñu demone set ñi nga xamne ñoy ñeengu ci njaay ak jënd am xar fofé ci daral ga ñom nak la mo xamle moy xar ji dal jamone ji gisuñu client ñu bari xëy nak sera gi lay doon wala xaliss mo amul kenn la ñuy ci ñom ci micro ma jaw jaw xari mo wax dëgg yàlla macha allah xar yi rafet am yar lañ xaru sur lañ mais xam naa ne njaay mi moom demeegul noonu c'est que ñun dañoo toog rek kont xam naa benn benn client rek dana ñëw ñu mu jënd xar rek waaye ni comme niñ daan accès ah, biir daral ñoom ñëpp ñu bokk boole taxaw waxaale jënd daal jënd boobu amagu fi instant biñ toll xam nga nag suba ci aral bi nu mu demee waaye tey ji moom client yi ci bëri ñee ñu nga leew na ñeneen ñi ci des ñu nga fee ngumba ak kër ah, guy mbut foofu lañu toll instant bi ñu nekk nii mun am nak ngon bi ñu gontuj fii jenn wala pété dal xam nu mu démé non non xaar yi xam naa ne seera bi saaf wul non xana kay na ndax xaaliss mu amul wala fekk dañu jëndon bo yar leneen li ci des tam mbedd yi dañu bari ay bass yo xamantene bi dañu jaay seeni mbokk xam nga sa bo dé jaay sa lo lo lo xam da koy soxla bu ko mbokk sa mbokk bu ko dé jaay mom ala kulli alenga nga dem ci sa mbokk jënd ak mom lo xam naa loolu waral affaire bi sa man ci ci luma ko tek dal moom fii moom ren wax dëgg yàlla kar yi cher yi karu cent karu deux cent mille bëriwul ay karu cent quarante mille cent trente cent trente cinq ba ba cent mille ba cent dix daal moom moo ci ëpp nii bàyyi quatre vingt ak quatre vingt mille fi te karu yu la macha allah ndax lekkuñ ñax mu toy karu yar lañ daal pour ndax daañu ko jaay ah instant biñ toll de nii mu demee moom bu ci continuer moom yaakaaruñ ndax daañu ko mën jaay am xar daal am fi ndax dëgg yàlla xar am na fi client bi daal amuñ solo daal client yi daal ñi si bëri daa xanaa dañu sant Diallo amuñ solo daal waaw loolu daal moo fi amagul instant biñ toll si daral cox bii moom njaay mi demeewul noonu par benn benn client wala ñaari client xam nga loolu taxul njaay gaaw wax dëgg yàlla client daañ doon ëpp nii li ma la wax rek xam naa ne ñiy jaay ci mbedd mi ak yor seen i baas xam naa ne ñoom client yi daal loolu moo tax bëri wu ci biir dara bi daal loolu laa ko teg de man góor gi baa la tudd njaay ma demewul euh, non ñenn ci ay client gisuñ leen euh, ñaarelu pàcc xibaar yi la ñuy daal di dugg tàggat yaram lay doon nes tagati yaram dañu koy euh, doré ak li nga xamné moy mooy euh, azak njàmbur ginnaaw nag ab jàmmarloom ak génération foot tam euh, dal di ko ci dóor ñaari bal ci dara loolu le nak ki nga xamné moy sen seen kosu di Sidat sar naka nak yëkkati ay cadeau di xam leen nak ñi di parcours azak njambur dal man ni lu muy rafetlu la waaye leneen lo xamné ni mang koy ñaxtu arbitrage ba nga xamné mo amone ci ca match ap penalty bo xamné ni sifflé nañ ko fa te ñëpp euh, di ko contester ne loolu le arbitre bi da def euh, lu ko neex euh, waaye téggu ko ci yoon mom ci dal sar lañuy dal di ay de satisfaction pour le parcours parce qu'on avait on s'est fixé des objectifs j'ai trouvé une équipe en place qui était là qui a fait une bonne préparation mais malheureusement qui a mal entamé la saison bon amu ci amu ci amu ci luma ci ñaxtu parce que man duma contester décision arbitrale mais xamna ni si contenu bi ñun yaafu suñu joué nañu équilibre ak adversaire bi gêné ko bon ñoom ñu am faveur benn pelanti boo xam comme ni ngeen ko xalaatee am ngeen ay caméra mun ngeen xoolal seen bopp li tubaab li tubaab c'est à vous de juger yéenay xoolal seen bopp apprécier ko seen bopp. beneen bi mooy deuxième mi-temps soo xoolee ñun contenu bi li ñu soxloon am nañ ko ci deuxième mais football dafa am ay ay ay ay temps fort et temps faibles. Euh, ku ci nekk dafa am ay objectif yu ma fixé woon ak ñoom mooy terminer saison bi. Euh, su ma ko jeexalee ñoom nag ñoom mooy sollicité pour laaj ma suñ ma laajee dinaa mun a waxtaan ak ñoom pour xalaat parce que tamit liggéey moo def fii foog ñu évaluer ko damaa liggéey ba pare ki ngay ki la employé man employé rek la dañ ma jël di ma liggéeyloo léegi nag ñi may liggéeyloo ñoom ñoo may évaluer man munu ma évaluer sama bopp ne defal leen ma lii munu ma ko def mais mun naa ñoom suñu may évaluer woo ma ñu waxtaan ah mun nañ xool solution bu gaasee ak waar protocole bi ñu signé ak génération foot man loolu laa comprendreul ay joueurs yoo xam ne da nga leen di abale sooy dayee ñoom du ñu fubal loolu moo indi tey gisoo fi Bougazelli gisoo fi Baye War donc loolu la fi moo fi nekk keneen ku daal di addu jëmale ci ah, jongante boobile di Matar Wade adjoint coach Azak Ndiambour moom it daal di nay ah, yëkkati ay kàddu daal di koy jëmale ci wàllum arbitrage bi nga xam ne moo amoon ci match boobile waaje leneen lu muy xam le mooy ah, supporter coow la ñu doon amal muy wax xam ne lu mënul ñàkk la ndax ay supporter bu ñu gisee lu dul yoon yoon la ñu réagir noonu moom Matar Wade la ñuy daal di teewlu aw kàddam ci Louga bi dama ne arbitre yàq bu neex quoi. ndax match bu mo war neex lay doon xam nga li ma la wax mais gis nga après ni mu demee mais malgré loolu lépp euh, booy répondre nañ présent quoi créé nañ ay occasion doon nañ ay bal ci poto bi xam nga euh, mais yàlla def na comme suñu fekkoon ci yenn position yi xëy na dana metti quoi mais ñun fekk na liñ doon wut ñu am ko ba pare quoi. waaw loolu loolu moo normal parce que ay doomu aadama lañ ay supporters lañ suñu gisee lu naxarul dañuy wane seen mécontentement xam nga li ma la wax non en nous voyant jouer kay ñëpp xam nañ ne arrangement amu fi euh, ñu ñun jëlu woon pour arranger parce que xëy na ñun suñ tolloon ci bi kii génération foot mën nañu bañ a arranger ah. xam nga li wax parce que aussi loolu la ñuy prôné ñoom kon ñun jëm woon a xalaat sax arranger génération foot xëy na ñoom nag am na fu ñu jaar xëy na xëy na jaaruñu ci équipe bi pour équipe bi pour match bi yomb ci ñoom xam nga li ma la wax ñooy arranger kay gis ngeen leen équipe Ndakaar yi la ñooy arranger te seen biir mais ñun ñun. ñoo wara a suñu bop nak ñun wa région yi xamna équipe région bu ne dafa ram une équipe forte xamna nga dundal footballu Sénégal ci région yi fep bañ mu yaay Senegal a football bi xam nga waaw coupe du Sénégal coupe du Sénégal bi ba ah, mom lañ objectif lañ ci am dé parce que euh, tirage bi favorable nañu ba final ndax douane rek mo ci xawa a à part douane suñ ci jógee entre euh, ben équipe bu Bambey ak assure ku ci gagner mom lañuy dajal xam nga li ma la wax suñ ca jógee euh, daji daj dali ci Casa Sport ak euh, kii te yooyu ñaari match yooyu suñu génnee ci duwaan bi match yi ci des yëpp dañ koy recevoir Louga ba final kon kooku defe naa ak réaction publique bi nii mu demee nii mu nekk euh, réaction boo xam ne bu sportive la bon vraiment suñ ci jàppee rek comme ni ñu ci jàppee nii ci dernière journée yi je crois que ne li ñu bëgg danañ ko am ci coupe du Sénégal bi quoi. waaw ñu ngi am yaakaar bu baax parce que mooy ci la moom moom la ñu moom la ñu bëgg a bëggale Cheikh Touré momi nga xamne mo yor kaddu ke azak Njamour momit na ay kaddu daal di koy jëmele ci match bobilé momit la mo xamlé moy sen objectif bu ju atteindre lepp tamit daal di nañu atteindre la nga xamne moy xajba leneen lu mo xamne nak moy azak Njamour lu tolok ay atangi ni menci dañuy jé ci ligue bi lolu nak mom mu ci daal di indi ap njangat ne war nañu mëna joggé ci étape bobu mom Cheikh Touré lañuy dañuy ay kàddoom. bon championnat bi moo jeex mais ñun ba légui ñu ngi course bi parce que euh, qualifié nañ coupe du Sénégal war jouer contre Douane inshallah xamna na après tabaski parce que c'est pas encore programmé donc li ñuy mën a bilan bi si mën tirer rek moy vraiment gis nañ ne japp nañ né au départ l'objectif objectif qu' fixé xëy a été revu à mi parcours parce que jàpp jàppoon nañ né Njàmbur da nek au podium au début lolu lañ bëggone mais biñ démé au fil du temps ba def phase aller bam ba compte tenu de la position bi nga avons ne la compte tenu également de beaucoup de problèmes c'est le ñu revoir l'effectif pour dire que l'équipe désormais xëy peut-être dañuy maintenir équipe en Ligue 1. Il dimbal nañu que ni maintenir nañu équipe bi en Ligue 1 mais liñ si nous avons mën c'est que rek également li ñëpp di wax il faut ñu ñu de faire lu baré baré baré baré baré parce qu'on ne peut pas comprendre plus d'une décennie il y jouer le maintien C'est ce dafa jaaduwul yéenul maanaa mais nak pour mon pour mon pour mon bañ a il faut ñu xoolaat lu bëree baree baree bare am un projet bo xamné ne peut-être buñ si sukkandikoo Ndiambour pourra jouer les premiers rôles dans le championnat sénégalais donc lolu aussi jangal la bo xamné de fond en comble lañ koy défé tok waxtaan tout quand je dis tok waxtaan nak c'est pas ay nit yu tok di waxtaan mais Louga ñoo war a def ben assise Ndiambour tok xoolaat parce que nous ne méritons pas chaque année ñu ñu ñu jouer le maintien nous méritons plus donc loolu aussi tamit dafa dafa nekk loo xam ne peut-être après dana am yeneen développement yeneen waxtaan yoo xam ne xëy na peut-être mën naa jur li nga xam ne moom lañ bëgg daal. non tout d'abord sentiment bi ma njëkk animé mooy je suis un peu désolé parce que yaakaaroon na woon ne arbitre dana oser tirer un tel penalty joueur boo xam ne amul contact amul dara mu jékki-jékki tirer penalty loolu moo déstabiliser équipe bi moo déstabiliser également tout le monde parce que fii ñu nekkoon stade bi ñëpp penalty li leen gën a surprendre tey si match bi penalty bi donc am na biir yoo xam ne boo ko jëlee dafa mën déstabiliser équipe moment bi gars yi war a pour dikkaat cartes, c'est le deuxième but. donc mu le but du chaos Mom euh, Cheikh Touré mo daldi euh, tecc xibaaru tagat yaram yi fofu la daldi daal sax un ndar li nga ne euh, xibaar yi ka gëreem ñepp ñi nga ne ngi di télévision TV la première scène, digital jox leen digab daje yeneen ci ay xibaar leen leen nga ñoo ci réalisation réalisation bi baara ci sel woon ci kaddu gi jox leen